papi or oh, mommy. ¡Me encanta! y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Este es mi color favorito! Juegos y rojo no olviden suscribirse a nuestro canal. ayudarte de papi o mami. colores. darte de papi o mami. monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. ayudarte de papi o mami.